Arrasate, hausen nahiaren geltokia gaurkoan. Maite dugun herria eraikitzeko nahiak eta desioak bildu ditu nahiak. Gure herriaren etorkizuna gaurdanik irudikatzen duen aurrak. Euskaratik eta euskaraz eraikitako herria izatea da gure nahia. Hezkuntza sistema publiko eta burujabea duen herria da gure nahia. Herritarrorok osasun zerbitzu duin eta kalitatezkoa izatea da gure naia. Elkar zainduko duen eta bizitzak erdigunean jarriko dituen herria da gure naia. Tokiko merkataritza bultzatuko duen herria izatea da gure naia.